İlya Səfəndiyevin həyatı, yaradıcılıq yolu. İlyas Məhəmmədoğlu Əfəndiyev Füzuli şəhərində tacir ailəsində anadan olmuşdu. Savadlı, incə zövqə sahib olan anası ondan mütaliəyə güclü həvəs oyatmışdı. Qarabağda tanınmış bir nəslə mənsub olan bu ailə Azərbaycanın qırmızı ruslar tərəfindən istilasından sonra repressiyaya məruz qalmış, bütün mal mülkləri müsadirə olunmuşdu. İlyas Əfəndiyev orta məktəbi bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə Füzulidə dil-ədəbiyyat müəllimi kimi başlamışdı. İki il sonra Bakıya gəlmiş, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuşdu. Atasının vəfatından sonra maddi vəziyyəti ağırlaşdığı üçün qiyabi təhsil almağa məcbur olmuş, Füzuliyə qayıdaraq məktəbdə coğrafiya müəllimi işləmişdi. Ali təhsilini tamamlayan İlyas Əfəndiyev kənddə müəllim işləyərkən ilk hekayələrini yazmağa başlamış. 1939-cu ildə Kənddən Məktublar adlı birinci kitabını çap etdirmişdi. İlyas Əfəndiyev Sovet dövründə yazıb yaradan, lakin mövcud ideologiyadan mümkün olduqca uzaqlaşıb, həyatı və insanı reallıqları ilə təsvir etməyə üstünlük verən sənətkardır. O, ədəbiyyatımızda lirik psixoloji nəsrin əsas yaradıcılarındandır. Millilik və müasirlik yazıçının yaradıcılığının cövhərini, başlıca mahiyyətini təşkil edir. İlyas Əfəndiyevin nəsr əsərlərindəki lirizm və nağılvari bədii təhkiyə həyatın reallıqlarını dolğun təsvir etməyə şərait yaradır. Onun bəzi hekayələri mənsur şeir təəssüratını yaradır. Bu mənada Kənddən Məktublar kitabındakı hekayələr səmimiyyətinə, emosional düşüncə tərzinə və təhkiyəsinə görə təbii bir məktub təsiri bağışlayır. Məhz bu keyfiyyətlər ədibin ilk kitabına daxil edilmiş hekayələrə oxucu rəğbəti qazandırmışdı. Bu sənət uğuru ədibin Qaradağı, şəhərdən gələn ovçu, xəncər, yasəmən ağacı, yün şal və digər hekayələrində davam və inkişaf etdirilmişdi. İlyas Əfəndiyev əsərlərində zamanı müasirlik baxımından bir çox məqamlarda qabaqlamış və bu cəhət ədəbi mühitdə müəyyən mübahisələrə də səbəb olmuşdu. İncə psixoloji vəziyyətlərlə zəngin olan Körpüsalanlar romanındakı səriyə obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında müasir qəhrəmanın yeni təqdimi idi. Gerçəklik və macəra, adilikdə dərinlik, müasirlik duyğusu, cəmiyyəti düşündürən mənəvi problemlərin bədii əksi Sarıköynə ilə Valihin nağlı romanının ruhunu, aparıcı xəttini təşkil edir. Əsərin qəhrəmanları tikintidə çalışsalar da, yazıçı istehsalat prosesini yox, uşaq evində böyümüş Valihin, Sarıköynəyin və digər qəhrəmanların taleyini, xarakterini, ədalət duyğusunu, mənəvi mövqeyini əks etdirməyə üstünlük vermişdi. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığının müxtəlif dövrlərinin məhsulu olan Söyüdlü arx, Geriyə baxma qoca, üç atılan romanları həyat həqiqətlərini əks etdirən milli nəsrin mükəmməl nümunələridir. Bu əsərlərdə gerçək həyat, mənəvi problemlər və real insan obrazları lirik psixoloji üslubda böyük sənətkarlıqla təsvir edilmişdi. İlya Səfəndiyev ilk dram əsəri olan İntizarı Mehdi Hüseynlə birlikdə yazmışdı. O, işıqlı yollar, bahar suları, Atayevlər ailəsi dramları ilə ədəbiyyatımızda lirik psixoloji dramaturgiyanın əsasını qoymuşdu. Ədib dram əsərlərində insanın mənəvi axtarışlarını, daxili dünyasının mürəkkəbliyini, yaşantılarını məharətlə əks etdirmiş və bütün bunlar uğurlu səhnə təcəssümünü tapmışdı. Dramaturqun sən həmişə mənimləsən, onu da bilmirəm, məhv olmuş gündəliklər, mahnı dağlarda qaldı kimi dərin lirizmi və realizmi ilə seçilən dram əsərləri Azərbaycan teatrının və dramaturgiyasının tarixində önəmli hadisələrə çevrilmişdi. Həyatın ilk baxışda adi görünən dərinliklərini, qəhrəmanın daxili aləminin qəribəliklərini, günahı və nakam sevgini səhniyə gətirən İlyas Əfəndiyevin dram əsərlərindən çıxan ən mühüm nəticə insanın mənəvi təmizlənməsinin zəruriliyi idi. Onun yaratdığı obrazlar günahdan, yanlışlıqdan mənən saflaşmağa, bütövlüyə doğru təkamül yolu keçirlər. Bu əsərlərdə ictimai baxışlar, sinfi qütbləşmələr deyil, mənəvi münasibətlər mübarizə aparır. Ədibin dramlarında son nəticədə ayrı-ayrı adamlar yox, əqidələr, dəyərlər qalib gəlir. Bu məziyyətlərinə görə İlyas Əfəndiyevin dram əsərləri bu gün üçün də aktual olan, həmişə müasir səslənən qiymətli örnəklərdir. İnsan münasibətlərinin dərinliklərinin, mənəvi axtarışlarının müasir səhnəyə çıxarılması İlyas Əfəndiyev teatrının başlıca xüsusiyyətləridir. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığının əsas xətlərindən birini tarixi mövzuda yazdığı dramlar təşkil edir. Ədibin müasir problemlərə həsr olunmuş əsərləri kimi tarixi mövzularda dramları da yeni insanı və yeni zamanı hazırlamağa xidmət etmişdi. Xurşud Bani Natavan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani dramları milli azadlıq hərəkatına həsr olunmuş qiymətli və ibrətamiz sənət əsərləridir. Yazıçının mahnı dağlarda qaldı. Tənha idə ağacı kimi tarixi mövzuda yazılmış əsərlərində də müasir dövrlə səsləşmələr vardı. Xurşudbanu Natəvan dramında 19-cu əsrdə öz xalqının mənafeyini qoruyan, azadlığını arzulayan, xeyrixah əməlləri ilə tarixdə iz qoymuş Natəvanın parlaq obrazı yaradılıb. Şeyx Məhəmməd Xiyabani dramında Səttarxan yolunun davamçısı Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin xalqımızın azadlığı, şah zülmündən xilası uğrunda mübarizəsindən söz açılır. Lirik psixoloji dram ənənəsini səhnəyə gətirmiş İlyas Əfəndiyev teatrı Azərbaycan mədəniyyətində fərqli hadisədir. Yazıçının gerçəkliyi əks etdirən əsərləri yarandığı dövrün sədlərini aşmış, uzunömürlü bir müasirlik həyatı qazanmışdı.